Anem a explicar com es fa aquesta primera tasca de repàs, crear i compartir carpetes. El primer que em demana és que creï una carpeta a l'escriptori, una nova carpeta amb un nom determinat. Vaig a l'escriptori, botó de la dreta, que se'n diu menú contextual, vaig a l'opció Crea, i aquí trio carpetes. Directament escric el nom, no faig clic en lloc, escric el nom que vull que tingui, i llavors sí puc fer clic en un espai diferent i llavors quedarà fixat el nom. També podria fer Enter. Ara ja tinc la carpeta creada a l'escriptori. Haig d'obrir-la, com en diuen les instruccions de la tasca, i arrossego des de la barra de títol cap a la dreta i així queda en mitja pantalla. En aquest espai és on farem les operacions que volem fer. Hem de crear dues carpetes més, una que es dirà originals i una altra còpies. Per fer-ho, en aquest cas tenim dues opcions. Hi ha el botó de la dreta en aquesta zona buida, que crea carpeta, que no ho farem així ara, i aquesta barra de botons, que aquest queda amagat de moment quan està estret, eh? i aquí creem una altra carpeta. Directament escrivim sense fer clic i quan fem clic a la zona blanca queda fixat el nom. Lo mateix per crear la carpeta còpies. Directament escric còpies i faig enter o clic en la zona blanca i ja està, ja tenim les dues carpetes. També haig de eh, crear un document eh, amb un nom determinat el document més bàsic que es pot crear és un document de text, així que vaig menú botó de la dreta, crea, i a baix de, de, quasi bé de tot, document de text. I directament escric el nom que li vull donar i enter o clic en la zona buida. Ara tinc el document creat, però diu que vol que el mogui a dins de la carpeta originals. Per moure l'arxiu, la manera més fàcil és fer clic i arrossegar-lo. Si, te, si tenim la zona on volem desar-lo visible és molt fàcil, podem moure'l i arrossegar-lo fins que es ressalta la carpeta i llavors la deixo anar allà. Ara està dins d'original, si vol que obri la carpeta original, si el veurem allà dins. D'aquí vol que el copiï cap a l'altra carpeta. Llavors, la manera, en aquest cas, fàcil de fer-ho és botó de la dreta, anar a l'opció Copiar, i el mateix vaig a la carpeta Còpies, i allà en la carpeta còpies també en el botó de la dreta, el menú contextual, eh? a la carpeta còpies, menú contextual, enganxa i llavors aquí queda enganxat el document. El document està als dos llocs, a les dues carpetes. Per anar cap amunt, en la jerarquia aquesta de carpetes, haig de fer servir aquesta barra que hi ha aquí dalt. Llavors, eh, per anar per sobre de proves en carpetes haig d'anar ja a l'escriptori perquè no hi ha carpetes per sobre. Vale? Aquí està. També podria anar a mirar l'escriptori pròpiament dit, més que no navegar per ell. Vale? Tanco la finestra de navegació d'arxius i veig aquí a l'escriptori la carpeta de proves en carpetes. Ara el demana que comparteixi aquesta carpeta. També ho faré amb el menú contextual. Sobre de la carpeta, botó de la dreta, hi ha una opció que diu comparteix amb i l'opció de baix de totes, eh, persones concretes, és la que normalment tindrem visible i podrem fer servir. Si no, haurem de demanar opcions avançades si hi ha alguna altra mena de, de finestra. Per triar tots hem d'anar a la llista d'usuaris que hi ha en un menú en una casella desplegable, aquí, aquí amb els usuaris, el vostre ordinador n'hi haurà menys, busquem tots i afegeix. I llavors puc ajustar els permisos si són de lectura o si vull suprimir directament aquesta compartició. Quan ja estic d'acord, dic comparteix i llavors ja es podrà accedir a aquesta carpeta els altres usuaris de l'ordinador o bé els altres usuaris de la xarxa si tenen permís per accedir a l'ordinador que en el cas vostre no és el cas. Llavors, per veure una miqueta com està la xarxa i què coses hi ha que puguem accedir compartides, hi ha una zona en el navegador d'arxius que diu xarxa. I aquí surten normalment els ordinadors que estan a la xarxa. En aquest, que és el que jo estic, tinc accés a aquestes dues comparticions, aquest és un altre i me demana validació, i el que és interessant en aquesta xarxa que tenim aquí és el S200 39. El, aquest és l'ordinador del profe, diguem, vale? i l'S239 és el servidor. És el servidor on guardem les coses a aquella unitat que vosaltres teniu com a unitat T. Vale? Anem a explorar-lo una miqueta, aquest S239, i veurem que hi ha diverses comparticions disponibles. Vosaltres, en realitat, eh, potser veureu només dues, eh? Argo i T. Llavors, anem a veure aquestes comparticions, si podem obrir i veure el contingut d'alguna. Anem a la T i veurem què és la vostra unitat T, aquella on hi ha les carpetes classificades per cursos. Vale? Llavors, el, la tasca us demana que obriu el vostre curs i allà creeu una carpeta amb el vostre nom i cognoms. El que passa és que a la tasca diu usuari 2 matí, usuari 2 tarda, i en realitat ara li diem competic 2 matí, competic 2 tarda, eh? però és obrir la carpeta que sigui eh? i mm, allà dins crear el, la carpeta nova amb el nom i cognoms. Veureu alguns exemples d'alguns companys que ja han creat les seves carpetes, quin aspecte tenen. Vale? Si aquest vídeo l'esteu veient eh, alumnes d'altres compètics d'altre nivell, eh, pues, hauria d'anar a la carpeta que correspongui al vostre curs i nivell. bueno, alguna cosa més per, per observar. Això ara com ho heu de lliurar al, a l'entorn? Pues aquest treball el que haureu de fer és lliurar-lo en un fòrum i dins del fòrum haureu d'explicar coses, d'acord? Haureu d'explicar què és el que heu anat fent per anar fent tota aquesta feina, que, com heu creat cada carpeta, com heu creat el, el d'això, el document, i quan acabeu podeu suprimir podeu suprimir directament la carpeta i ja està, o deixar-la aquí i ja està perquè desapareixerà sola. També podeu comprimir-la. Comprimir la carpeta eh, vol dir eh, guardar tota l'estructura però en un sol arxiu, tota l'estructura i continguts en un sol arxiu. Veieu, així és com queda una carpeta comprimida. La icona pot ser aquests llibres o pot ser una carpeta amb una cremallera, depèn de l'aplicació que tingueu. Vale? És una altra cosa que podeu fer servir, que en una altra tasca us demana, però aquí només us ho explico com a una anècdota més, perquè ja posats que tenim la carpeta, eh, doncs la treballem una miqueta amb ella. Eh, per lliurar concretament la tasca anem a veure com es, eh, com es faria. El primer hem d'anar a la secció en la que estem treballant. Això és la tasca i això és la secció. I a, a sobre CPT2 seria el curs. Aquí tenim la secció de la competència 2, l'enunciat i la tasca. Quan feu clic aquí al lliurament de la tasca, eh, veureu que és un fòrum. Afegiu un nou tema de debat i aquí podreu escriure eh, un títol que s'ha de posar obligatòriament, alguna mena de títol, el que vosaltres considereu en funció de lo que aneu a escriure a continuació, vale? i és obligatori posar-la, per això té un asterisc de color vermell, aquí on diu assumpte, a l'esquerra, i després heu d'escriure un missatge pròpiament, explicar amb una miqueta de detall, no, no molt, molt detall, però almenys una miqueta, com heu anat fent les operacions que us demanava. Vale? El tema, sobretot, és que no us oblideu de que quan acabeu descriure heu d'enviar al fòrum el vostre missatge. Podeu veure, eh, abans d'enviar el missatge, doncs, alguns dels missatges dels companys per veure i descobrir si algú ha fet les coses d'alguna manera una mica diferent. Eh? Recordeu que aquesta barra és la que us serveix per anar eh, tornant enrere als nivells superiors diguem, del curs.